Welcome back to our YouTube channel. It's me Simon Rai, founder of SBC platform simonjohn.com र तपाईँहरू मलाई लाग्छ एसबिसी थुप्रैजना हुनुहुन्छ र वेल तपाईँहरूलाई मेरो अग्रिम धेरै धेरै शुभकामना छ राइट सो मैले विशेष गरेर एसबिसी सँगसँगै हामीले एसबिसीमा विभिन्न स्किल बेस्ड प्रोग्राम र लर्निङ अर्निङ्सहरू हामी गर्दै जान्छौँ राइट त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ विभिन्न YouTube blog, affiliate marketing, digital marketing, branding promotion public speaking confidence तपाईँको चाहिँ धेरै कुराहरू हामी पढ्छौँ राइट पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट यो कुराहरू र चाहिँ मैले केही सिरिज बना बनाउँदैछु र हामीले केही सिरिजहरू पढ्दैछौँ जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अन्य सोर्स अफ तपाईँसँग चाहिँ एउटा जस्ट मोबाइल छ होइन मोबाइल छ र यो मोबाइललाई प्रयोग गरेर अन्य सोर्सको इन्कम्सहरू कसरी डेभलप गर्ने म त्यो कुराहरू तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप गाइडेन्स दिँदैछु मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले एकदमै फाइदा पनि उठाइराख्नु भएको छ यो सिरिजहरूबाट यो भिडियोजहरूबाट सो त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरू पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् राइटमा रहेको बेल आइकनलाई पनि हिट गर्नुहोस् ताकि यस्तै हामीले धेरैवटा अप्सनको कयौँ अप्सन्सहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ क्रिएट गरिदिनेछौँ र जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ नर्मल्ली मन्थली बिस चालिस हजार कमाउनको लागि चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम नहोस् हाम्रो चाहिँ त्यो इच्छा छ राइट फाइनेन्सियली सेक्युरिटी दिनु फाइनेन्सियल्ली एउटा चाहिँ स्टेबिलिटी दिनु चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ उद्देश्य रहेको छ सो तपाईँहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू एकदम रकेट साइन्स छैन एकदम सिम्पल छ सो मैले लगातार रूपमा तपाईँहरूलाई चाहिँ मोबाइल एप माइनिङको चाहिँ केही कुराहरू मैले सिकाउँदै गएँ र जाँदैछु पनि र म सिकाउँदै पनि जान्छु पनि तपाईँहरूलाई राइट सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ सोसियल गुड्सको विषयमा सिकाउन गइराखेको छु इन्स्ट्यान्टली तपाईँहरूले चाहिँ कसरी यो भिडियो पश्चात तपाईँहरूले चाहिँ इन्स्ट्यान्टली तपाईँले चाहिँ टु हन्ड्रेड डलर चाहिँ आफ्नो अकाउन्टमा तपाईँले पाउनुहुन्छ राइट तपाईँले इन्स्ट्यान्टली तपाईँले चाहिँ टु हन्ड्रेड डलर चाहिँ आफ्नो अकाउन्टमा चाहिँ पाउनुहुन्छ आफ्नो एप्समा चाहिँ पाउनुहुन्छ त्यसलाई कसरी विड्र गर्ने पनि म तपाईँहरूलाई डेफिनेटली सिकाउँछु राइट सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी इन्स्ट्यान्टली पाउने कसरी चाहिँ त्यो आफ्नो डलर डलरलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने त्यो कुरा हामी सिकौँ है त सबभन्दा फर्स्टमा कसरी रेजिस्टर गर्ने रेजिस्टर गरिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने होइन तपाईँको चाहिँ त्यसलाई त्यहाँबाट कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्निङ्स गर्ने र त्यस पछाडि कसरी विड्र गर्ने हामी त्यो कुराहरू पनि सिक्दै जानेछौँ सो एकदमै बेस्ट एप छ तपाईँहरूलाई इन्स्ट्यान्टली छिटो गर्दा राम्रो हुन्छ राइट सो यो अहिले पनि धेरैजनाले लिइराखेको छन् पेमेन्ट यो एप्सको थ्रुबाट सोसियल गुड्स एप्सको थ्रुबाट सो तपाईँहरूले पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ हामी डाइरेक्ट स्क्रिनतर्फ चाहिँ जम्प गर्नेछौँ so let's jump into our exact screen now okay so अब हामी डाइरेक्ट जाउँ प्ले स्टोरमा राइट सो तपाईँहरू चाहिँ यो सोसियल गुड्स इन्स्ट्यान्टली तपाईँहरूले चाहिँ टु हन्ड्रेड डलर झिक्नका लागि तपाईँहरूले चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त तपाईँ आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु पऱ्यो र तपाईँले टाइप गर्नुहोस् सोसियल गुड्स भनेर चाहिँ तपाईँले टाइप गर्नुहोस् तपाईँले सोसियल गुड्स भनेर चाहिँ तपाईँले टाइप गर्नुहोस् राइट सो यो एउटा क्रिप्टो रिलेट तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ एप छ राइट यो तपाईँले चाहिँ अहिले एकदम यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेमेन्टहरू राम्रै दिइराखेको छ मार्केटमा सो इन्स्टल यसलाई चाहिँ तपाईँले गर्नुहोस् राइट सो तपाईँ चाहिँ यसरी सोसियल गुड एप भन्ने चाहिँ एउटा क्रिप्टो ब्याग भन्ने छ यहाँ तपाईँ गइसके पछाडि यसलाई तपाईँले यसरी इन्स्टल गर्नुहुन्छ राइट सो इन्स्टल गरिसके पछाडि अब एकदम सिम्पल छ राइट एकदम भेरी भेरी सिम्पल एकदम यो कुनै कम्प्लिकेट छैन राइट सो अब तपाईँले यसलाई चाहिँ इन्स्टल भएर स्क्यानिङ भए पछाडि ओपन नाउ गरिदिनुहोस् यसलाई राइट ओपन नाउ तपाईँले गरिसके पछाडि यो अलिकति टाइम लिन सक्छ get the popular crypto social good SG for free on major exchange so you can redeem and trade any time over three hundred thousand people have used SCI since two thousand eighteen भनेर यो भनेको छ होइन सो यो टाइपको यसरी तपाईँले चाहिँ एससी e चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि अब साइन इन बटनमा जानु पऱ्यो तपाईँ होइन साइन इन बटनमा गइसके पछाडि कन्टिन्यू विथ गुगल गर्नुहोस् राइट कन्टिन्यू विथ गुगल गरिसके पछाडि तपाईँले यसलाई आफ्नो इमेल हाल्नुहोस् र अब तपाईँको लागि चाहिँ इन्भाइटेसन कोड म मुनि राखिदिएको हुन्छु है जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ इन्भाइटेसन कोड आफ्नो जेनेरेट हुन्छ भने मेरो इन्भाइटेसन कोड तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने इन्स्ट्यान्टली तपाईँले चाहिँ टु हन्ड्रेड डलर चाहिँ आफ्नो मोबाइल एपमा आउँछ यो मेरो चाहिँ कोड छ एक्सयुएपिआरक्यू तपाईँको एक्सयुएपिआरक्यू सबै क्यापिटल क्यापिटल लेटरमा छ ठुलो अक्षरमा एस यसलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिनुहोस् राइट सो अब तपाईँले के गर्नुभयो भने त सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँले प्ले स्टोरमा जानुभयो सोसियल गुड्स एप सर्च गर्नुभयो त्यसलाई इन्स्टल गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो ओपन गर्नुभयो ओपन गरिसके पछाडि साइन इन बटनमा जानुभयो साइन इन बटनमा गइसके पछाडि तपाईँ आफ्नो इमेल हाल्नुभयो इमेल आइहालिसके पछाडि इन्भाइटेसन कोड माग्छ यो इन्भाइटेसन कोड मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ राखिदिएको हुन्छु सर र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु अब रेजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस् अब तपाईँले रेजिस्टरमा क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईँलाई भनेको छ your account has been successfully created please enjoy up to one hundred percent crypto back shopping and fifteen percent APY staking होइन in order to withdraw two hundred bonus please make us worth of purchases within thirty days from now and any of our partner e commerce shops are inside app using legal just like you always do अब यसरी तपाईँले इन्स्ट्यान्टली के गर्न पाउनुभयो त अब तपाईँको चाहिँ इन्स्ट्यान्टली तपाईँको चाहिँ अब यो चाहिँ के हुन्छ त एसेट्समा आएर चाहिँ तपाईँको बसेको हुन्छ तपाईँको यो फ्लक्चुएट भइरहेको छ तपाईँको मलाई लाग्छ तपाईँले यो मेरो रिफरल कोड युज गरेर तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ around one ninety four ninety five ninety six two hundred plus पनि तपाईँको चाहिँ हुनसक्छ राइट यसरी चाहिँ तपाईँले यो सोसियल गुड्स एपलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ रेजिस्टर गरेर चाहिँ डलर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ सो यो एसजिआई यो मुनिपट्टि तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो यो तपाईँले चाहिँ अर्को भिडियो पनि म यसको इन्स्ट्यान्ट ल्याउनेछु तपाईँलाई यो स्ट्याकिङको विषय स्ट्याकिङको विषयमा अनि त्यस पछाडि कसरी यो आफ्नो कनेक्ट माई वालेट भन्ने अप्सनलाई कसरी तपाईँले चाहिँ कनेक्ट गर्ने होइन कसरी चाहिँ बाई फ्रम बाई यो चाहिँ ठुल्ठुलो जस्तो बिट्र्याक्स होइन तपाईँको चाहिँ बिटमार्ट जस्तो ठुल्ठुलो कम्पनी एक्सचेन्ज कम्पनीसँग चाहिँ यो लिङ्क छ त्योसँग कसरी तपाईँले कारोबार गर्ने कसरी चाहिँ यहाँ सपिङ गर्ने होइन यो सपिङ साइटमा गएर कसरी सपिङ गर्ने र बाँकी तपाईँले आफ्नो क्रिप्टोहरू चाहिँ कसरी चाहिँ विड्र गर्ने त्यो कुराहरू म तपाईँहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट सेसनमा सिकाउने नै छु मलाई लाग्छ यो एकदम राम्रो कुरा हो र चाहिँ जब तपाईँले यो मेरो कोड युज गर्नुहुन्छ राइट यो कोड छ म मुनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु राइट सो यो युज गरिसके पछाडि इन्स्ट्यान्टली यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ डलर चाहिँ पाउनुहुन्छ right two hundred dollar instantly two hundred डलरको वरिपरि चाहिँ पाउनुहुन्छ र पछाडि तपाईँलाई मेटाटास सबै यसलाई कनेक्ट गरेर कसरी विड्र गर्ने सहज ढङ्गबाट नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई सेयर गर्नेछु त्यति जेलसम्मको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु so stay connected with us यो एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी छ गरिहाल्नु होला तपाईँले राइट सो त्यसैले म यो क्रिएट गरेको छु आफ्नो साथी सर्कलसँग पनि यो अपर्च्युनिटी तपाईँले सेयर होला राइट सो हामी नेक्स्ट सेसनमा भेट्नेछौँ है त सो थ्याङ्क यू सो तपाईँहरूलाई मैले प्रोमो कोड मुनि राखिदिएको छु हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँहरूले मजाले प्रोमो कोड युज गर्नुहोला राइट सो यो प्रोमो कोड इन्स्ट्यान्टली तपाईँले युज गर्नुभयो भने मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने तपाईँले instantly two hundred dollar plus तपाईँको चाहिँ अकाउन्ट एपमा चाहिँ जम्मा हुनेछ राइट सो यो विषयमा नेक्स्ट च्याप्टरमा मैले कसरी विड्र गर्ने त्यो कुराहरू पनि सकेसम्म मैले तपाईँहरूलाई यही यही च्यानलको माध्यमबाट छोड्नेछु किनभने हामी अलिकति बढी नै बिजी छौँ हाम्रो वर्कमा र टाइम मिलाएर तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु र यदि तपाईँहरू कुनै पनि skill base earning related learning related तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने मुनि हाम्रो सोसियल मिडिया लिङ्क छ तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि पनि म रिक्वेस्ट भनौँ या यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्छ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ ताकि नयाँ कुराहरू नयाँ इन्फर्मेटिभ यस्तो कयौँ एप्सहरूको विषयमा कयौँ अर्निङ साइट्सहरूको विषयमा तपाईँहरूले चाहिँ अपडेट पाउनुहोस् एउटा चाहिँ लेजिट वेबाट पाउनुहोस् सो त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु thank you so much having with me see you in the next step thank you